prest, <laughs> eguraldia begira. Hande guztiak, zer egin behar dugu handean, nun duzu, ze gua borri aldetan behiratu duzu, nik alemanian daukat bat, nik hemen ni bestean, baina bueno, dena den, korriken behar da. Alare, badauka bai, garrantzia dauka, eh? bero asko egintzun urte batean, asko zer mantxoko jongin. Egoaldi hau hona da, bai, atzo gau behar atera eginean, lagun erotalde bat kontxara korrika egitea, eta gustore ginen oso guzti guzti ginen, baina guztu. Ez dut kirore egin e, nahi bueno, ba, mendira jute asko gustatzen zaigun, eta asko jun nahiz mendira, nire gura nahi horrekin nola, baina orain dela zei urte, bueno, ba, nahi badaukat, e, fortunan laguntzen ibiltzen dara, eta zidan ba, begira, fortunak nahi du, e, emakume kopurua onditu, bere lasterketa, e, garrantzitsuenean edo dena den behobian. Eta egintza batzuk antolatu ditu, eta udaletxeak ere diru pixka jartzen du, eta bat eta beste. Eta orduan, bueno, esan bakarrik egintzia, baina nik ez nekien ere izena eman zula. Eta orduan, ostiral baten iritsintzen honen eta esan zian, ah, gogoratu melodromora joan behar dezula, eta nik esan nien, bueno, joan Joa, ber, e, eh, hau broma bada, ez? Ez ez ba, jun, mesedez jun, bueno, ja, nik eman ditizena eta jun. Eta, bueno, ba, joan ginean, eta hori harkitu genuen, ba, batzutan tokatzen dian gauzak. Entrenatzailea super jatorra, super jatorra, eta taldea ere, ba, e, haunditzen junda, baina ba gaude bost edo zei hasieratik gaudenak, ba, oso lagunak egin geranak, eta orain ja, a, bueno, ba, gauzak aurrera jundia, berak entrenadoreak kriston pazientzia hartu digu, kontuan hartu behar da, berak orduan, hogeita urte bakarrik zituela, eta gu bueno, naiz, baina bueno, ba, gaztenak hogeita mabi, hogeita mairu ditu, oseak, e, danak emakumeak azkenean. Bueno, orain, e, orain geha, e, fortuna kilolikarteko atletismo zaila, eh? eta denak era emakumeak. Orduan, e, astean bitan, Pio Barro Jakirondegia gelditzen geha, zazpiterritan. Orduan bere etortzen da, eta bereak agintzen dizkigu, ba, e, luzatze lanak edo edo batzutan ba, eh, karrera motzak edo beste batzutan karrera biziagoak edo maldak pio dagoen lekuan dakizu gora eta bera malda eta bueno, berak esaten duenaren arabera ba, prestatzen gea egia da batzuk asko ere bizkorrago ibiltzen diala e, edo gazteago direlako edo gaitasun gehiago dutelako noski baina Nik nik pentsatzen detena da, inorez dela gaizki sentitzen taldean eta hori gora da. Esate baterako, aurten nik oso korrika gutxi egin dut. igaz zaita eta bueno, horrek ere eh, nire bizi pixka bat aldatu du. Eta ireilan bederatzean hasi nintzen behobia prestatzen, eta bueno, ez dakitze gertatuko da ganean, baina bueno, presentitzen naiz. Denbora gehiago egiten badet, bueno, ondo bukatzen badet, gauza helburua ondo bukatzea da. Nire lagunak, ba, ordu eta hogeita mar egingo dutenak, seguro, seguro. Eta gero, bazkaltza jungo geha, hori da garrantzitsuena. Gero, kriston parra botatzen ditugula, eta bazkaltza jungo gehala, eta denak ondo sentitzen gehala. Ba, egin, eukegen itzazke pike txikia gure artean, batzutan, baino txikiak dira. <laughs> Irenda baten lan egiten dut, eta jende asko etortzen da honea. Eta etortzen dira esate baterako, ba, nerekin e, ikasketak egin jendea, eta, ai, ba, ondo zaude, ba, ba fin zaude edo dena denez. Eta bai ez kirola egiten dut. Kirola, bu, ni, ez naiz kapaz. Ota nik esaten dut, baizea, ez dakizu baino baizea. Nahi dezun edo ez, hori ja, claro, <laughs> bakoitzak ikusi behar du zer nahi duen baino posible dela, posible da, eh? Ta, bueno, ni ez naiz ezeren eredu, baino badakit posible dela, ni ez naiz zelako pertsona bat kirola egitetena, eta horren kirola egiten dela. Kontatu duten bezala, etorri egintzan, ni ez nintzen bilatzea, jun, berez, e, eh, nire beste laguna, taldean dauden laguna, edo aldizkaritan, edo irakurri zuten, eta bide hortazuntzean, nik anaia butzatuta jun nintzen, bueno, baino berak badaki, eta nik asko eskertzen diot ondorio honak ekarri ditulako. Eh? Eta ondorio honak bakarrik ekarri ditzazkelako, e, nahi esan, gero egon da baita ere jendea etorri dana eta gelditu ez dana, ba, ez da torpiolako ondo laneko bere horretiakin edo dena den. Baina gelditzen da jendea engantzatu egiten da. <laughs> Neri bai irutzen zait interesgarria eta gaina hau ez da gaurko asunto bat. Beti iruditu zait atxigina edo interesgarria gazteak eta adinekoak esaten dena alkarrekin ibiltzea ba, nik esate baterako etxean izan dudet, ejemplu eta da, ba, gurasoak, ja, pues, laro gehieta piko urtekin, nola gozatzen duten, zer, mea bai, baino bekin batez ere. Eh? Eta zenbatenoko interesgarria da, mm, e, hor sortzen da elkarrizketa hori eta harreman hori. Eta taldeetan berdin gertatzen da. gu, gure taldea, gure taldea irikia da, ez da gurea, eh? fortunakoa da eta etortzen da jendea eta jendea beti ondo sentitzen da hori esaten zut, e, aurten ere edo etorri dira lau edo bos neska gazte eta hiru edo lau ez horren gazte gaztea baino gazteak ere ni baino gazteago noski eta danak esaten dute ba segirona da pasute bai ondo pasatzen dezutela batez ere baita ere gure buruari parri egiten diogulako ez osea ez gea beste inorrekin sartzen baino nikuztet eh, korrika egiten dan bezala egin daitezkela beste gauza pila ba, Hori, ba, donostian paseo bat eman, edo autobus hartu eta, mm, ez dakit, e, eh, arantzazura, edo getari irajun, nik uste tekintza asko egin daitezkela jendea ez bakarri sentitzeko.